الو أصدقائي اليوم فيديو جديد يختلف عن كل الفيديوهات الفيديو هذا دخلت مع السكواد عشوائي ال squad أعطى ردة فعل رهيبة حتى أنا تفاجأت منهم ومن لعبي ما راح أطول عليكم راح أترككم مع المقطع لا تنسى الاشتراك إذا عجبك المقطع لا تنسى ال like. مشاهدة ممتعة طول طفي المايك والله نزلوا كلهم والله نتفونا نتف يا شباب والله ما كذبوا خبر الكل نزل حاويات نتفونا يا شباب عمل السلك العوايش ما تفنش بعد قلبي ما تفنش ما تفنش لا عن شرفك لا تفنش لا عن شرفك لا تفنش سلاح هلا ملك احنا رقم واحد فنان لعبت نزلني يا ابو شريك نزلني يا ابو شريك طلع طلع ما عم شيل السلاح انت عندك شبكه زباله والله رقم واحد رقم واحد حيوته بس يا حلا اسطوره Right, I could look out for it. مني مات كابتن طياره لا لا عايزين سجل الحاويات باسمه طيب اللي بس لسه في عالم ها وحش حرام وانا طالعه ها من الاول خليه خلاص que وحش في عرض 91 بقى 21 يا معلم يا اخي عرفان في حدا بالبنية شرف قلت لهم الأول Ve 15'e tutacak. زين هل لما تواجهوا وادي طيب. شوي طيب، تكتيك تكتيك عبي دمه ها عبي دمه هقتلك انا يعني. وحش في عرضي وحش في عرضي نيتي ايش ايش بيشتغل ايش بتعاطي يا اخي مخدرات على الحل نفسي كارت تيتانو بمشي الزلمه عرضي يعني وحش زي بغلب ابن سوريا من سوريا مين؟ والله انا ما توقعت يجيبون يا بشريك في واحد هنيك على اليمين That's à la fin.